Hello, friend. Hello, love. Lost. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y a plein d'amour. Hier, c'était la tristesse, et aujourd'hui, à peine 24 heures après, ma journée se remplit d'amour. C'est comme ça. Et mon cœur euh, se remplit de larmes de paix. P-A-I-X. Hein. Eh je vais changer un petit peu de répertoire. Je vais passer à, mon, à ce que j'appelle moi mon classique à moi. Il y a un autre, un autre classique que j'aime bien, qui est le jazz manouche, celui de Django Reinhardt en premier évidemment. Je vais faire une interprétation de Nuages Nuage. Baloul, ces morceaux, c'était pour toi. Directement pour toi. <laughs> I love you.